प्यार से पेश आओ तेरा हर फैसला रजामंद कर देंगे अजी प्यार से पेश आइए जनाब तेरा हर फैसला रजामंद कर देंगे बस यहाँ पे मत दिखा दोस्त हमेशा के लिए बंद कर देंगे